Pousada do Vale. Dona Marli, que delícia a sua pousada, viu? Obrigada. Ó, fogão a lenha, comidinha boa, caminha quentinha, aconchego de casa de mãe. Obrigado, viu? 10 de outubro, quarta-feira, está começando o quarto dia de Vale Europeu 2018. Fica comigo que você vai gostar. Essa aqui é, é a única igreja em Chaimel do Brasil. Essa é a curiosidade dela. E ela é evangélica, ela não é católica. Estamos no centro de Doutor Pedrinho. Mas cadê o Vai final do quarto? Olha aqui, o final do quarto dia, o início do quinto é a mesma coisa, é o mesmo ponto. Mas tem que ser claro. Pensa num professor bom. Deixa ver que bonito ficou aqui, ó. Eu vi já. Não é pra tirar, hein? Deixei a desejar alguma coisa. Desculpa aconteceu.

Boa tarde, tudo bem? Prazer, meu. Prazer é, também. Agora vai lá na cachoeira É, é agora. É vem. Vai, toma um gole que eu vou tomar um gole. Cachoeira lá. Tá, mas eu vou por onde? Por cima ali. Lá na Blasca Não tem nada. Você não comeu? Comi três, quatro. Estranho? Não, chega. Só mais uma, só mais uma. Não! <laughs> Caraca! É, é ruim. <laughs> Você não vai nem gritar? Não faz forte. Chega, tá bom. Para. Ai, não empurra. Ai, empurra. Empurra. Tá entortando. chama, tia? Tia Estela. Como você chama? Iago. Como você chama? Yasmin. E você? Sofia. Sofia, Yasmin, Iago, tia Estela. Fala todo mundo assim. Mundo MTB. Mundo MTB. Ah.